Ousmane Sonko mu sell mi le combat mortel bi nga nekk di woote combat boobu man ak yow la yow nga ne yewi askan bi Ousmane yeewi ma balaa nga yeewu keneen après ñu àndandoo man ak yow yeewi askan bi yewi askan bi ci otage bi nga leen jàpp yeewi askan bi li nga yeewi askan bi ci li nekk di ante seen passé yi nga yeewi askan bi ci li nga xamante ne ñoom seen ci lañ dee seen 14 doom ci lañ dee ñu mën xam si seen doom au moins ci lañ dee seen doom yi reposer en paix yàlla leen yàlla xare aljanna Ousmane kañ ngay arrêté kañ ngay bàyyi nga ne kenn du la tëj ça on verra bu fekkee yow yaay président de la république bu fekkee ne yow yaay justice justice Sénégal yow la bu fekkee ne loolu la yow yaay yow yaay dictateur justice Sénégal ça on le verra kenn du la tëj ba ba ba ngay dem suite ba te violé def lu leen neex juutal ay xale yu ndaw tëddee leen def lu leen neex ne kenn du la tëj on verra Ousmane Sonko bu fekkee ne duñ la tej on verra.